Saluton al ciui, jen i vu di, vi e diaccio! Cai hodio nocte mi volas paroli al vi pri naziai cae culturae ferioe. Sed anto al mi comenzos mian prelegon pri tiu temo mi facte volas demandi vin. Ciu vi jam legis la on cun Chuck Smith pri lia honorigo de esperantisto de learo? Se vi ancora ne legis gin, mi metes ligilon en la prescribon sube por vi. Gi esas tre interesa intervjuo mi alte rekomendas ke vi legu gin um kai mi mi pensas ke gi estas bona intervjuo pro tio ke gi donas al vi perspektivon en la menso de unu el plej grava en un tempo kai li ja estas tre grava esperantisto um kai se vi volas eble diveni la estontecon um vi povas Alman vidi kion li volas fari eston do lego gym es es lo do nun mi vas movigi ala karono de chitiu video blogo kai tio estas naciai kai kulturai ferioi do kiel mi elektis chitiu temon mi elektis gym pro tio ke laste tempe antal Du tagui, mi credas. Um, <laughs> mi jam forigesis. Estis la Nazia Australia tago. Um, kai tiu tago, tiu jare, ocasis dum la sama dato, chad gi facte simbolas ion en nia estint kai mi clarigos tion poste. Sed por la plepato de la lojantaro, citi en Australio, tiu tago, simple estas tago, kiam vi ne devas labori, Kai vi povas idi al drinka io kai drinki kun vi ai kai spekti sporton kai poste idi heimen kai chagreni pri tio ke vi devas labori la postan tagon do ĝi vere ne havas signifon por tiuj homoj sed dum la pasintaj jaroj dum la pasintaj kvin jaroj mi vidis ŝanĝon en la pensoj de parto de la popolo kaj nun mi volas klarigi kial Nue, vi devas scii kion signifas tiu dato, kai la Australia tago signifas la anuan surterigion de la Brita floto citie in Australio. Vi devas memori che historie Australio estis fondiginta kiel kolonio. Estis kelkai kolonioi citie, kai post hio um, ili fakte unuigis, kai post hio fondigis Australio mem. Kai tio ocasis post um, 1901. Do, historie, Ci tiu dato signifas la unuan surterigion de tiu floto, sed por la plepato del lojantaro, gi ne havas signifon tamen dum la pasinta kelka yado mi vidis shanjon um en la pensoi al shanjijon en la pensoi um de parto del popolo um kai parto parto del popolo fakte ne plu emas celebri tiun daton ili diras ke yes gi signifas la unuan region de la brita floto citie, sed tio esas malbona tago por la indigena popolo char fakte post tiu dato granda amaso da um, indigenae homoi estas mortigitae de la Britoi. Um, kai tio casis pro malsano, pro pafado, kai tio plu. Ili simple detruis la locan popolon. Um, kai do, um dum la pasinta e gvignaro e homo e pli kai pli emas ne celebri un dato un kai fakte ciu yade dum tiu dato mi nun vidas che facebook kai ali ai lokoi homo e qui debatas la signifon de tiu dato kai chu ciu ni plu celebri tion um au chu ni shanju la daton al io pli neutrala kai teo plu kai jesus interesa am um, polemica discuto kai fakte mi volas presenti al vi chi un discuto an char por mi jesus interesa kai eble esas alia interesa e ferio e circa la mondo chi fakte esas polemica en uh, ties um, Uh, nazio i mi supposas. Do, e vi pops cladigi in la pris in uh, la uh, commentai on sube but i vi tagoi, i tagui qui es das i on polemic eb polemic care mai mi ne povus per nonci um kai cromtio post du semainoi, mi credas um estos la sancta valentina tago kai komponenable chiu i vidi noi shatas ti un daton am um, kai tio signifas ke mi devas cheti rozo in por mia edzino chocolaron kai masajishin kai fari multe da fero kai posse shi idos al laboreo kai venos haimen kai didos, mia amikino ricevis uno floron pli ol mi Kiel mi ne havis dudek floroi, ne, ish ne agas tiel, sed mi povis magi tion. Am, kai nu mi vos demandi vin, ču, anue, vi Ciu anca vi celebras tiun daton en via lando, cae du, cion vi cutime donas al viae amatoi? Do exemple, viroi citie cutime donas rosoin, um, cae virinoi kutime donas nenion sed calcfoie ili donas al ni cardoin al mon cardoin do ni povas iri al la butico kai ceti nova in filmo kai tio pul sed vere nur precipe esos por la virinoi kai dum tiu dato la costo de floroi simple ciel idas al cielon a uh, cielen cielen cielen idas <laughs> fek mi scias ke mi povas el tenci voroton tiam Sed yes, yen chio, mi supposas, mi simple volas discuti tion kun vi, kai nun mi volas aldi vi ein pensoin, a opinioin, kai tiel plu. Do, se vi shatis ci tion filmeton, shatu gin, diskonigu gin, abonu mi kanalon, se vi ankaro ne abonis, kai mi videos vin cioin, ele veranto filmo. Kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, moritigos vin, kai creos daton por celebri vian moritigon. <laughs> kai, kiel ciam, mi volas danki mi ein donatanto ce Patreon, Kai an vi povas vas fodi gi patron subtenanto se vi desideras. Simple idu al ligilon la priskribo sube. Kai mi ai donantanto i gis nunai estas and we team. Bon kada santo. Chris Padu, Craig Robertson, GB Onda, Jacob Hayber, James Harlan, Jason Knuckles, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Parr, Tommy Lindsay, Andy Martinez, and you know who.